Hey my lovely friends on the internet. Mana bugun qo'shiq orqali ingliz tili o'rganamiz. Hali sinab ko'rmaganman bu narsani. Mana birinchi marta yangilik qilib sinayapman. Umid qilamanki, bu video darsi sizlarga ma'qul keladi. Hmm, video darslikni ko'rib bo'lgandan so'ng, albatta, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Men uchun bu juda ham muhim. Sizlarga yoqadimi, yo'qmi, shunga qarab keyingi videolarni o'zgartirish kiritaman yoki qandaydir boshqa yangilik narsalar o'ylab mm, topaman ho'p qo'shiq nomi lemon tree hmm, gruppa bitta gruppa tomonidan aytilgan gruppani nomi false garden lemon tree lemon limon degani tree daraxt lemon tree limon daraxti ho'p qo'shiq bu judayam juda yam ma'noli qo'shiq asli falsafiy ma'nosi bor bu qo'shig'i lekin biz falsafiy ma'nosiga e'tibor bermaymiz lekin qo'shiqni tarjima qilib so'zlariga grammatikaga e, va qanday talaffuz talaffuz qilinishi hmm, va ba'zi bir e, chiroyli iboralarga e'tibor berib tarjima qilamiz biz asosan xullas o'sha ingliz tilini o'rganish maqsadida bu qo'shiq analiz qilamiz ma'nosini emas ho'p ho'p birinchi qo'shiqni men e, qo'shiqqa o'xshatib aytib berishga harakat qilaman albatta mana qo'shiq aytishga unaqa qobiliyatim yo'q lekin sizlarga prosta talaffuzini ko'rsatish uchun mm, qo'limdan kelgancha harakat qilaman <clears throat> lemon tree fool's garden i'm sitting here in the boring room it's just another rainy sunday afternoon i'm wasting my time i got nothing to do i'm hanging around i'm waiting for you but nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast. I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely. I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder. I wonder how. I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see. It's just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing. Hol manos yo'q. Tap, da da da, da da. Shunga o'xshab aytadi. Xo'p, davom etamiz. I'm sitting here. I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there is a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I'll get another toy and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Hop. Mana it hop o'ylaymanki ma'lum bir qismiga tushundingiz qo'shig'i unchalik qiyin emas mana hozir birgalikda endi tarjima qilamiz va <clears throat> bu qo'shiq tarjima qilgandan keyin mm, albatta men sizlarga e, qo'shiq mana shu matnini mm, linkini va qo'shiqni o'ziga ham skachat qilib olish qilib eshitish uchun unga ham link alohida beraman ikkita linkni e, kommentariyada e, va описаниеda ham yozib qoldiraman ho'p qani bo'lmasam boshladik tarjima qilishni I'm sitting here in the boring room. Hop, I'm sitting mana bu sitting uh, tepasiga belgi qo'yib qo'ygan. Hop, urg'umi? Urg'u adashmasam kimdir kommentda mana shuni o'tgan safar urg'u dedi. Xullas mana shu urg'u belgisi sitting tepasida urg'u belgisi. Hop, sitting deb g bilan qo'shib yozmaydi-yu, o'zbek tilida g harfini qo'shib yozmasdan sittingni o'zini yozyapti. Э, bu talaffuz qilishga ham oson bo'ladi keyin bu for, э, formal emas ya'ni rasmiy emas bu norasmiy mm, slangga o'xshagan narsa talaffuz qilganda ham i'm sitting deb naga urg'u berib ketiladi g bilinmaydi i'm sitting xullas bu sitting mana shu sittingga teng bir xil qo'shiqlarda ko'p e, shunaqa bo'lib keladi sitting bo'lib ko'p rep qo'shiqlarda ham eshitasiz bu narsani ko'rishingiz mumkin agar qo'shiq matnlariga qiziqsangiz I'm sitting here means şurada oturup In the boring room. In the boring room. In ichida hop boring zirikali, boring room zirikali xona. Demek zirikali xona ichida xonada o'tiribman. zirikali zerikarli xonada o'tiribman. It's just another rainy Sunday afternoon. It's just another rainy Sunday afternoon. Bu shunchaki yana e, bu shunchaki boshqa e, yomg'irli e, yakshanba kunlardan biri hop just degani shunchaki faqat ma'nolarda keladi just just shunchaki another boshqa boshqa bir degani rainy rain degani yomg'ir yomg'ir bor rain o'shani E, y qo'shgan bu sifat adjective bo'ladi rainy e, yomg'irli bo'ladi yomg'irli sunday hop yakshanba afternoon kunduzi kunduz payti demak mm, yana e, shunchaki bir yomg'irli yakshanba kunlaridan biri I'm wasting my time I'm wasting my time uh, waste degani waste Э, bekordan bekorga sarflamoq э, biror nimani э, isrof qilmoq I'm wasting my time my mening time vaqt my time mening vaqtim demak men vaqtimni bekordan bekorga sarflayapman isrof qilyapman men vaqtimni shunchaki isrof qilyapman I got nothing to do I got nothing to do mana yana nothing oxiridagi g tushirib qoldiryapti nothing I got nothing to do mana shu nothingga teng hop i got uh, nothing to do degani meni qilishga hech nimam yo'q degani hech nima menda qilishga hech narsa yo'q bekorchiman degani i got nothing to do do qilmoq nothing hech narsa hech narsa got uh, have got have bilan bir xil bu ham odatda norasmiy holatlarda keladi uh, amerikanchada shuncha ko'cha tilida ko'p ishlatiladi i got nothing to do meni qilishga hech nimam hech nimam yo'q qiladigan ishim yo'q bekorchiman degan ma'noda I'm hanging around. I'm hanging around. I'm hanging around. Hang around degani hang around uh, bu do'stlaringiz bilan hang around qilishingiz mumkin. Hang outga o'xshagan. Hang out degani o'sha do'stlar bilan birga vaqtini chog' o'tkazish. Endi hang around ozgina farq qiladi. Hang around xullas prosta atrofda yurmoq. nima deydi o'sha qilishga hech nimangiz yo'q просто yuribsiz hech nima qilmasdan i'm hanging around uh, i'm waiting for you i'm waiting for you to'xtang mana hangga ozgina unaqa qilib beray ho'p hang o'zi э, hang so'zi ilmoq degani ilmoq biror nimani biror joyga ilmoq hang bo'ladi endi hang around bu phrasal word bo'lyapti around degani atrofda degani around atrofda hanging around o'sha uh, prost atrofda yurmoq hang around I'm waiting for you I'm waiting for you wait kutmoq degani waiting o'sha waitingga teng uh, for you wait doim for bilan keladi biror nimani ni kutish ni for bo'ladi wait for ni kutmoq wait for you I'm waiting for you men seni kutyapman but ammo nothing ever happens. But nothing ever happens and I wonder. Lekin nothing hech narsa ever hech qachon bo'lib keladi. O'zi ever degani e, qachondir ma'nosi bor everni. Keyin har doim ma'nosi deb keladi ever har doim. Endi ever e, negativ gapda, ya'ni salbiy gapda kelganda yoki inkor gapda kelganda ever mm, hech qachon ma'nosi bo'lib ketadi. but nothing ever happens lekin hech nima hech qachon sodir bo'lmayapti deyapti sodir bo'lmayapti sodir bo'lmaydi happen degani sodir bo'lmoq degani xullas men seni kutyapman lekin hech nima sodir bo'lmayapti ya'ni sen kelmayapsan degan ma'noda and i wonder and i wonder uh, and va i wonder wonder degani wonder yoki amerikanchada wonder Э, wonder bu э, hayron bo'lmoq wonder degani hayron bo'lmoq and i wonder va men hayronman men hayronman deyapti ho'p davom etamiz i'm driving i'm driving around i'm driving around in my car drive drive degani haydamoq o'sha avtomobil haydamoq uh, э, drive, drive around bu ho'p around o'sha atrofda degani drive around degani o'sha prost haydab yurmoq mashinani i'm driving around in my car men mashinamda mm, shunchaki hop aylanib yuribman deyapti drive around o'sha atrofda shunchaki haydab yurmoq in my car in ichida my car car mashina in my car meni mashinam ichida i'm driving too fast i'm driving too fast to degani o'sha judayam degani sifat oldidan kelsa oldingi hikoya darslarimda ham aytib o'tgandim too fast judayam tez fast degani tez tez degani i'm driving too fast men judayam tez haydayapman ho'p i'm driving too far i'm driving too far men haydayapman judayam far uzoq far degani uzoq degani I'm driving too far men juda ham uzoqqa haydayapman ya'ni mashinani uzoqqa haydab ketyapman degan ma'noda I'm driving too far juda ham uzoqqa haydab mashina haydab ketyapman I'd like to change my point of view I'd like to change my point of view men uh, xohlayman uh, I'd like I'd like degani xohlamoq I would like agar grammatika o'rgangan bo'lsangiz menimcha o'rgangansiz buni i would like e, xohlamoq degani e, want i want dan ozgina bu e, xushmuomalaroq chiqadi more polite deydi ya'ni bu o'sha hurmat tariqasi ozgina hurmat ma'nosi bor bu i'd like da i'd like i would like i would like qisqartirilgan shakli men xohlayman deyapti to change to change change degani o'zgartirmoq I'd like to change. Men o'zgartirishni xohlayman. My point of view. My meaning point of view degani point of view. Xo'p, ozgina murakkabroq o'zbek tilida hmm, point of view degani uh, biror narsaga qarashni biror narsaga nisbatan biror narsaga bo'lgan qarashing qarashingizni point of view my point of view deysiz my point of view uh, point of view qarash nuqtasi so'zma so'z tarjima qilsangiz e, qarash nuqtasi bo'ladi point of view endi bu o'zbek tilida chiroyli tarjima qilganda my point of view e, meni o'sha biror narsaga bo'lgan qarashim i'd like to change my point of view degani degani endi men xohlayman o'zgartirishni e, qarashimni my point of view ya'ni bu yerda o'sha Э, dunyoga nisbatan hayotga bo'lgan hayotga nisbatan dunyoqarashimni o'zgartirishni xohlayman degan e, ma'noda kelyapti qo'shiq ma'nosidan shunaqa kelib chiqyapti i'd like to change my point of view men o'sha e, hayotga qarashimni o'zgartirishni xohlayman i feel so lonely i feel so lonely men uh, feel his qilmoq i feel men his qilyapman so lonely so lonely mana so ham uh, juda juda ham ma'nosida keladi gapda shunaqa mm, gap o'rtasida mm, sifat oldidan yoki adashmasam adverb oldidan ham keladi sifat adverb oldidan kelgan uh, adjective adverb sifat va ravish oldidan keladi gapda shu holatda judayam ma'nosida uh, judayam deb tarjima qilsangiz bo'ladi ho'p so so ni boshqa ma'nolari ham bor albatta ular kelsa to'xtab o'tamiz i feel so lonely men e, lonely degani e, yolg'iz degani yolg'iz feel lonely yolg'iz his qilmoq o'zini yolg'iz his qilish i feel so lonely, lonely. men o'zimni juda ham yolg'iz his qilyapman i'm waiting for you Ya'ni o'sha boyagi gap e, men seni kutyapman but nothing ever happens and I wonder. Lekin hech narsa hmm, sodir bo'lmayapti, ya'ni hech narsa bo'lmayapti. And I wonder va men hayronman. Oldingi gap tarjima qildik buni. I wonder how. I wonder degani o'sha hayronman degani, hayronman. Endi how degani e, qanday degani I wonder how. Qanday qilib hayronman. Uh, I wonder why. Э, hayronman why degani nega hayronman nega hayronman qanday qilib hayronman nega yesterday yesterday kecha you told me you told me about the blue blue sky э, mana about about degani about so'zini bilasiz about aboutni shunaqa qisqartirib э, yozadi bu odatda talaffuz qilishga oson bo'lishi uchun shunaqa yoziladi shunaqa yozib shunaqa Э, qo'shiqlarda shunaqa qo'shiqlarda shunaqa yozib ketiladi э, keyinchalik ham qo'shiq lirikalarni matnlarini ko'rsangiz juda yam ko'p uchratasiz bout degani aboutga teng endi tez o'qigan tez aytganda qo'shiqda buni e, you told me about the blue you told me about you told me about bo'lib ketadi shuning uchun oson bo'lishi uchun shunaqa e, yozadi ho'p yesterday kecha you told me you told me About. You told me about. Sen aytding, deding. Told, tell. Tell aytmoqni o'tgan zamon shakli. Tell, told bo'ladi. Uh, you told me, sen menga aytding. Sen menga gapirib berding. About, about, about haqida. The blue, the blue, blue sky. Mm, ko'k, uh, ko'k yoki ko'm ko'k deb aytsak bo'ladi ko'k ko'k bilarmidi osmon ha ko'k ko'k uh, the blue blue sky uh, o'sha ko'm ko'k osmon haqida aytib bergan eding kecha you told me you told me yesterday you told me about the blue blue sky uh, kecha sen menga ko'k ko'm ko'k osmon haqida aytib berding and va all that I can see is just a yellow lemon tree is just a yellow lemon tree. Hop. Sichqoncha hop mana bunda ko'rsatib ketsam bo'lar ekan. Hozirgacha ko'rsatmanman. Hop, mana shu yerdan ko'rsatib ketaman. Hop, and va all barcha degani all degani barchasi, hammasi degani all. All that I can see. All that I can see. Xo'p, bu juda ham murakkab gap bu yerda hmm, tushuntirib ketaman hozir Xo'p. ma'nosini tushunib tushunganingiz ma'qulroq hozir all that i can see uh, i can see men ko'ryapman degani ko'ryapman all that barcha o'sha barcha o'sha all that barcha o'sha i can see men ko'rayotgan barcha o'sha men ko'rayotgan barcha o'sha men ko'rayotgan narsa desangiz ham bo'ladi yoki all that barcha o'sha i can see men ko'rayotgan narsa is just a yellow lemon tree just faqatgina faqatgina <clears throat> a yellow yellow sariq lemon tree limon daraxti endi va barcha o'sha men ko'rayotgan narsa bu faqatgina mm, sariq limon daraxti faqatgina sariq limon daraxtini ko'ryapman xolos deyapti bitta qilib osongina qilib aytganda grammatikasiga grammatikasiga grammatika grammatikasiga tushunmasangiz bu muammo emas chunki bu judayam eh, nima deydi advanced desa ham bo'ladi intermediate level uchun deyarli grammatikasi sekin sekin o'rganib olasiz ma'nosiga tushunib oling hozir so'zlariga и ma'nosiga tushunib oling qo'shiqni tushunishingiz oson bo'ladi davom etamiz i'm turning i'm turning i'm turning mana yana turning uh, turn degani turn burilmoq yoki burmoq degani burilmoq yoki burmoq degani turn degani burmoq turning endi mana bu joyda yana ingdagi gni qoldiryapti I'm turning. I'm turning. Men buryapman. Burmoq. Men buryapman. My head. My head. Men uh, head bosh. Men boshimni up and down. Up and down. Yuqoriga va pastga. Up yuqori, down uh, past quyi. Up and down. Men boshimni mm, men boshimni yuqoriga, pastga buryapman. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. Xo'p. Men buryapman, buryapman, buryapman, buryapman. Around, turning around. Endi aylanyapman. Aylanyapman, turn around. I'm turning around degani e, siz o'sha aylansangiz e, misol uchun joyingizda turgan holatingizda aylansangiz o'sha narsa turn around bo'ladi e, misol uchun buni Hmm. boshqacha misol bilan aytsa bo'ladi the earth turns around turns around the sun the sun yer quyosh atrofida aylanadi desangiz ham bo'ladi odatda goes around ham bo'lib keladi turn around desa ham bo'ladi ho'p men aylanyapman deyapti joyida turib bu aylanyapti and all that i can see and va all that i can see barcha o'sha ko'rayotgan narsam is just another lemon tree faqatgina uh, limon bitta limon daraxti another lemon tree boshqa bir limon daraxti ho'p bu joyni e, tarjima emas seng deganda endi kuyla deyapti kuyla degani seng deb kuyla deyapti sen kuylamoq endi dab darara darab didab da darara tam didab da dab dididida deydi qo'shiqda xullas buni ma'nosi yo'q shunchaki bir ohista e, ovoz o'xshatyapti qo'shiqda eshitasiz buni men linkini qoldiraman qo'shig'i I'm sitting here. I'm sitting here. men o'tiribman shu yerda i miss the power i miss the power miss sog'inmoq the power mm, kuch degani power degani kuch degani i miss the power men sog'indim the power uh, kuchni sog'indim kuchni i miss the power i'd like to go out taking a shower Э, men sog'indim kuchni yoki i miss the power boshqa joyda kelsa misol uchun kontekstga qarab tarjima qilasiz to'g'risi buni miss miss o'zi sog'inmoq ikkinchi ma'nosi o'tkazib yubormoq ma'nosida ham keladi biror nimani o'tkazib yubormoq miss bo'ladi misol uchun i missed my train yoki i missed the train men uh, poyezdni o'tkazib yubordim desangiz bo'ladi i miss you men seni sog'indim bo'ladi hop i miss the power men o'sha kuchni sog'indim o'sha kuchni oldin qanaqadir kuchi bo'lgan o'shani sog'indim deyapti i'd like to go i'd like to go out taking a shower i'd like xohlayman to go out go out go out degani tashqariga chiqmoq degani i'd like to go out tashqariga ya'ni ko'chaga chiqishni xohlayman taking a shower take a shower degani take a shower yoki take a shower uh, bu uh, dush qabul qilmoq mana bu joyda yana jini tushirib qoldirgan o'rniga buni uh, urg'u belgisini yozib qoldirgan urg'u agar adashayotgan bo'lsam mana shuni iltimos komment yozib qoldiring shuni nomi urg'umi yo'qmi to'g'risi o'zbek tilida aniq bilmayman nima bo'lishini taking a shower hmm. men ko'chaga chiqishni xohlayman taking a shower dush qabul qilib men dush qabul qilib ko'chaga chiqishni xohlayman but there is a heavy but there is a heavy cloud inside my head lekin but lekin there is a heavy cloud there is bor a heavy heavy degani og'ir degani a heavy cloud a heavy cloud og'ir bulut deyapti og'ir bulut uh, inside ichida inside degani ichida degani inside my head my head head mening boshim boshim ichida og'ir bulut bor deyapti endi bu bu narsa siz boshim ichida og'ir bulut bor deb tarjima qilmaysiz bu idioma bo'lib kelyapti buni ma'nosi uh, a heavy cloud inside my head bu kayfiyatim yo'q что то boshim ich qorong'u g'alati his qilyapman bir hayot nima deydi hayotda ma'no yo'qolib qolganday shunga o'xshagan narsa bo'lyapti heavy cloud inside my head hmm, ya'ni o'sha siz charchagansiz siz e, hech nima yoqmayapti boshingiz ichi g'alati qorong'u shu narsa heavy cloud inside my head idioma bo'ladi buni eslab qolsangiz bo'ladi bu judayam e, ajoyib anaqa idioma ishlatiladi I feel so tired. I feel so tired. Men his qilyapman, feel his qilmoq, so tired. Tired charchagan. Men juda ham charchadim deyapdi. O'zimni charchagan his qilyapman. Put myself. Put myself into bed. Put myself into bed. Hmm, put qo'ymoq degani myself o'zimni yoki o'zimga men o'zimni deyapti uh, o'zimni put myself qo'ymoq o'zimni into into degani ichiga degani biror nimani ichiga into bad bad degani bad mm, bu karavat yotadigan joy put myself into bad mm, endi bu yerda ayni ishlatmayapti ayni ishlatmayapti qo'shiqlarda bu juda yam ko'p keladi ayni ishlatmaydi gapni boshida misol uchun bir marta ay ishlatadida keyin keyingi qatorlarda ayni ishlatmay ketadi i feel so tired deb turib mana bu joyda i put myself into bed demaydi unda qo'shiq g'alatiroq e, aytganda ham nima deydi ikki martada qayta qayta ay ay deb aytmaydi shuni o'rniga gapni davom ettirib ketadi aysiz mana bu joydagi ayni bu yerga ham qo'shib olasiz o'zingiz tarjima qilayotganingizda i put myself into bed men o'zimni xullas yotog'imga qo'ydim endi e, buni chiroyli qilib tarjima qilganda hop joyimga kirib yotdim charchagan o'zimni juda ham charchagan his qildim joyimga kirib yotdim uxlashga yotdim well well xo'sh uh, nothing nothing hech narsa ever happens hmm, hech qachon sod hech narsa bu hech, hech narsa hech qachon uh, bo'lmadi bo'lmaydi and i wonder va men hayronman isolation isolation is not good for me isolation degani uh, ajrab qolish isolation yolg'izlik uh, boshqalardan ajrab qolish isolation deydi isolate ajrab qolmoq yolg'iz bo'lib qolmoq isolation o'sha ajrab qolish yolg'izlanib qolish is not good for me is not good for me hmm. good for me degani menga men uchun yaxshi menga yaxshi degani not good for me menga yaxshi emas hmm, for uchun degani isolation is not good for me uh, demak yolg'izlik ya'ni ajrab qolish hmm, men uchun yaxshi emas menga yaxshi emas ya'ni menga emas degani bu isolation hmm, yana yolg'izlik deyapti ajrab qolish deyapti i don't want men xohlamayman to sit sit o'tirmoq o'tirishni on the lemon tree on the lemon tree limon daraxtida on ustida degani lemon, lemon tree limon daraxti va e, aytyapti yolg'iz yolg'izlik e, ajralib qolish e, men xohlamay limon daraxti ustida o'tirishni xohlamayman I'm stepping around I'm stepping around in the desert of joy. I'm stepping around in the desert of joy. Step degani step, qadam degani qadam. Step qadam, step uh, qadam qo'ymoq ma'nosida ham keladi. I'm stepping around. I'm stepping around degani endi uh, step around xuddi walk around o'xshagan walk yurmoq piyoda yurmoqqa o'xshagan bo'ladi ma'nosi i'm stepping around men aylanib yuribman men qadam tashlab yuribman hmm. in the desert in ichida the desert desert degani hmm, desert bu uh, cho'lni desert deydi cho'l qumli joyni desert cho'l deydi uh, of joy of joy joy xursandchilik xursand of degani mana ning ma'nosida kelyapti mana mana bu joyda of videosida xuddi aytib o'tganimdek desert of joy desert of joy degani bu endi ma'nosi to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsa e, xursandchilik cho'lida xursandchilik in the desert of joy xursandchilik cho'li ichida stepping around stepping around I'm stepping around xullas aylanib yuribman qadam tashlab yuribman in the desert of joy hmm, desert of joy o'sha xursandchilik cho'lida yuribman endi bu o'zim o'zimni yaxshi his qilyapman deganda aytyapti uh, I'm stepping around in the desert of joy shunaqa ma'noda kelyapti manimcha mm -hmm. desert of joy agar desert of joy bo'lsa desert o'zi negativ bo'lib ketsa ma'nosi desert cho'l judayam negativ I'm stepping around in the desert of joy xullas o'sha xursandchilik anaqasida yuribman deyapti ho'p mayli tarjima qilishda davom etaylik shunaqa deb e, to'g'ridan to'g'ri tarjima qilganda o'sha xursandchilik cho'lida e, qadam tashlab yuribman hozircha shu ma'nosi qo'shiq tarjima qilaylik davomini shunga qarab topamiz baby hmm, baby hmm, deb odatda o'sha yaxshi ko'rgan yaxshi ko'rganingizga nisbatan aytasiz baby deb e, qiz bola ham o'g'il bola ham aytadi baby deb xullas bu endi qiziga aytyapti baby deb anyhow anyhow i'll get another toy anyhow i'll get another toy hmm. qanday qilib bo'lsa ham anyhow qanday qilib bo'lsa ham i'll get another toy i'll get another toy men hmm, boshqa uh, get degani olmoq another boshqa toy o'yinchoq men boshqa o'yinchoq uh, olaman men boshqa o'yinchoq o'zimga boshqa o'yinchoq olaman o'zimga boshqa o'yinchoq topaman deyapti and everything and everything everything hamma narsa va hamma narsa will happen will happen happen sodir bo'lmoq will kelasi zamonni uh, yordamchi fe'li will happen sodir bo'ladi va hamma narsa sodir bo'ladi and va you wonder sen hayron bo'lasan hamma narsa sodir bo'ladi va sen hayron bo'lasan I wonder how I wonder how hmm, tarjima qildik buni I wonder how qanday qilib hayronman I wonder why nega hayronman yesterday you told me about the blue blue sky kecha sen э, menga ko'mko'k osmon e ko'k ha ko'mko'k osmon haqida gapirding ko'mko'k osmon haqida gapirib berding aytding aytganding and all that i can see is just another lemon tree and all that i can see is just another lemon tree va barcha barcha o'sha men ko'rayotgan narsa shunchaki faqatgina mm, bitta limon daraxti I'm turning my head up and down. Uh, I'm turning my head up and down. Men boshimni yuqoriga, pastga buryapman. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. Men aylanyapman, aylanyapman, aylanyapman deyapti. Mm. And all that I can see, and all that I can see is just a yellow a yellow lemon tree. Va barcha o'sha men ko'rayotgan narsa, shun faqatgina uh, sariq limon daraxti. and I wonder. Men hayronman. Wonder, hayronman. I wonder how, I wonder why. Yana qaytarilyapti. Xo'p. Yesterday you told me about the blue blue blue sky. Kecha men sen menga ko'mko'k osmon haqida aytib berding. And all that I can see hmm, va barcha men ko'rayotganim and all that I can see barcha men ko'rayotganim and all that I can see barcha men ko'rayotganim is just a yellow lemon tree faqatgina sariq limon daraxti xo'p mana do'stlar hmm, oxiriga video darsimizni oxiriga ham yetib keldik umid qilamanki bu sizlarga yoqdi o'z fikringizni albatta kommentda yozib qoldiring hmm, sizga bu yoqdimi nima deysiz fikringiz qanaqa barchasi haqida men bilishni xohlayman juda yam ho'p э, video mana bu qo'shiqni agar skachat qilib olmoqchi bo'lsangiz linkini kommentda yozib qoldiraman va описаниеda ham yozib qoldiraman э, va matnini qo'shiq matnini yoki qo'shiq lirikasini ham э, kommentda ham описаниеda yozib qoldiraman siz shu yerdan linkdan kirib ko'chirib olishingiz mumkin xayr do'stlar keyingi video darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling